百秋武道具店の動画バカでもいいよ元気なら。 こんにちは、百姓ブログでルーガですやってますかおいつもみんなが元気いっぱいで稽古してればいいんだけど、たまにはスランプだったり、やる気がなかったりするよね。そんな時に、剣道の先生だったらみんな知ってるぐらい有名な元気をもらえる言葉があるんです。皆さん、昭和の剣制と言われた持田森次先生って知ってますかちょっと調べたら、1885年生まれなので、もし今生きてたとしたら、134歳ぐらい。もちろんその昭和の時代のめちゃくちゃ偉い先生なんだけど、 一言で言うと、剣道10段の先生。え、剣道って8段までじゃないのって思うかもしれないんだけど、これまでに実は5人だけ10段の先生っていうのがいたんです。そのうちのお一人。それでこの先生何が素晴らしいって言われてるかというと、剣道はめちゃくちゃ強かったです。めちゃくちゃ強い。どのぐらいかっていうと、第1回昭和4年の天覧試合、天皇陛下の前でやる試合があったんですよ。これで優勝。そこで有名になりました。そして、それだけじゃないんですよ。そんなに強いにも かかわらず、全然威張ってないんですよ。生活もめちゃくちゃ質素。だからこのギャップにもう皆さんもう頭が上がらないわけですよ。そしてさっきの剣道10段って話したんだけど、それも、ちょうだいちょうだいじゃなかったです。いらないいらないだったです。そのいらないって言った理由は、自分の先生だってそんなのもらってないんだから、私なんかもらえないですっていう感じだったのよ。それがまたもうみんな大好きになっちゃうとこなんですよ。本当にすごい先生は、こういう感じなんですよ。そん んな持田先生が亡くなる前に言った有名な遺訓があります。今日稽古行こうかどうしようか悩んでる人、聞いてください。必ず元気をもらえます。剣道は50歳までは基礎を一生懸命勉強して自分のものにしなくてはならない。普通基礎というと初心者のうちに習得してしまったと思っているが これは大変な間違いであってそのため基礎を頭の中にしまい込んだままの人が非常に多い私は剣道の基礎を体で覚えるのに50年かかった私の剣道は50を過ぎてから本当の修行に入った心で剣道をしようとしたからである 60歳になると足腰が弱くなるこの弱さを補うのは心である心を働かして弱点を強くするよう努めた70歳になると体全体が弱くなる今度は心を動かさない修行をした心が動かなくなれば相手の心がこちらの心の鏡に映ってくる 心を静かに動かさないよう努めた80歳になると心は動かなくなっただが時々雑念が入る心の中に雑念を入れないように修行している 昭和の牽制って言われた先生でも基礎を体で覚えるのに50年かかったって言うんですよ。これはもうね、もう僕は反省しないといけないです。ほんと普段もう YouTube で生意気なことばっかり言ってほんとすいません。もうちょっと頑張って稽古します。まあ、たくさんの人がね、この持田先生の育聞いたことあるって人多いと思うんだけど、まあ、有名だからね。実はこの育には続きがあるのを知ってました剣道というものは恐ろしいもので50過ぎてから急に成長する人も 60過ぎてから驚くほど上達される人もいるんですよその反面相当の講談社でも節制を怠り稽古を忘れてしまうとせっかくそれまで修行を続けて得た技量がみすみす下がってしまうものなんですよ。 いかがでした今晩稽古行きたくなるでしょ剣道やりたくなりますよね。いや、僕はね、この森田先生の一んをね、聞くたびにね、今日の稽古を楽しんでこいって、こうなんか言われてるような気になるんですよね。いやじゃあ今日も稽古行くかな。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よー